Tev ir ļoti zīmīgs cipars, teiksim, sievietes spēka briedumā. Un, un, un tādā skaistā, jaukā laikā, kad daba sāk mosties. Pirmo gadu vispār tik, tik skaists pavasars, tā tagad diezgan, vai ne? Jā, hm, ļoti silti, jauki. Tev ļoti piemērot foto, kā saulīt sameklēji tādu ne foto, bet to attēlu. Jā. Un, un, Kupla liepa izaugusi pie saulītes namdurvīm. Saule pati galā sēd saules meitas pazarē. Sidraboti gaiļu dzied zelta kalna galiņā. Ceļoties saules meitas zīda diegus ķeterē. Nu, te ir tāds ielīmenis ļoti interesants angļu valodā, lai landraušas iemācītos cept, ja? Un te ir visi mani laimes koki ceļmalā sauguši. No liepiņas koples šķēlu, no pļaviņas vijolītes, no apsītes bungas taisu, no vītolas stabulītes. Un tagad patēvi, es savos bāliņos lustītēs vien dzīvoju, rijādūdas, namā koklis, maltuvēs, stabulīts, tā kā tu zini, kur katrs strumens jāglabā ir, ja? Prieku dāvā ne tas, kas mums apkārt, bet mūsu attieksme pret esošo. Un mēs esam laimīgi, ja mums pieder tas, ko mēs mīlam. Varat šķiet, ka man ir Vai tad mums vajag, lai tas mums piederētu? Man Vi, nu, varbūt ne visi, jā, bet nu, pārsvarā cilvēks jūtās laimīgi. Ja viņiem tas, ko viņi mīl, nevis mūk no viņiem projām, bet ir viņiem ar viņiem. Īpašuma tiesības nekad nav padarījuši labas attiecības. Bet brīvprātīgi, un katru dienu vajag izvēlēties no jaunu. Jā, ka mēs sākam otru uztver kā mēbeli. Vienmēr ir, ir spēks uzturēt. Nu, tas var, tas var, tas var nesaprast. Paldies, Inesīt, ka tu viņu uzturi tik mūžu. Nu, cik nu es zinu. Ļoti ļoti. Te tā bišķiņa no visa kā varēsi. Piemiņā. Vasās vakar stundās kūpināties, zini, te tā, tā interesanti, tāda aroma terapija, aroma terapija tā ir. Un mm. tur, tur vēl kaut kāda terapija, tā angļu valodā nevarēja saprast, es nezinu. <laughs> Tas ir tas, kas ir. Ja vēl visādi tādi, tādi sīkumiņi. Ļoti noderīgi sīkumiņi, ļoti skaistā. Jā, jā. Jūs tev mīļā pa sirstīgo vēl sīkumiņi. Tā, tā kā turies un šito vietu, tur jau tāpēc jau tie cilvēki ir vajadzīgi mums apkārt, kas palīdz uzturēt garu, viens otru atbalstīt, vai ne? Nu, Dievs ziņā mēs esam vienmēr savienoti ar visspēcīgāko garu, kāds vien ir ar augstāku spēku. Nu, it kā jau esam, bet varbūt mēs neprotam, ko izmantot. Jā, jums nevajadzētu vien ir tāda vājuma mhm. brīža. Būtu karstāk, bet tā būtu pārāk. Jā, viņš pats uz tam. Mhm. Transformējās. Nu jā, tā kā mēs izglābām. Par transformēšanos mīļiem. Jeb, kā es saku par stipriem cilvēkiem, lai, tas ir par mums. Jā, ja kaut kas apbēdina, jā, lai mēs mācētu to transformēt uz pozitīvu. Nu, lai, es teikšu, lai Dievs dod jums spēku to, ko jūs ceriet un, un, un gribiet sasniegt un būt. Jā. Jums tikai var palīdzēt Dievs. Nu, jā. un ziniet, spēks tikai. būs tad, ja mēs tā ar tādu pieeju tai dzīvei, bū, eh, nu, ar tādu attieksmi, kad, nu, lai sirdsapziņa ir mierīga, cik varu, tik daru. Jā, Kas nav manos spēkos, nu, lai piedod. Jā, tu izdarīsi. Pāri dibenam nesot jāpārlec, jā, it kā, oh, nu, oh, apmēram. Tā, jā, nu, pareizi sasveicēs. Nu, pāri dibenam, augstāk par dibenu neuzliek. Tā, tā, tā. Nu, tad lai esam veseli un lai mūsu tauta tieši. Lai stiprajā. Un labie vārdiņi, viņi jau ieiet arī ēdienā iekšā, ko mēs pēc tam ēdam. Tā ir uh, programmēšana. Dabas procesi tie ir jau. Labā, domā var uzlādēt proces, visus procesus, arī dzēriens, ēdiens, protams. Ļoti garšīgs vīns, Jāni. Mm. Ritīgs sieviešu, ritīgs sieviešu gardums. Jā. వీడేసే మరి కదా Jā, nu tad. Un ļoti, lai mēs varētu izbaudīt arī to dzīvi, jā, ir ļoti jāpiestrādā pie savām sajūtām. Jūtu pasauli. Jā, Jo nezāles paši no sevis visur metās iekšā. Nezāles tās ir zāles. Viņas nozāles tas nezāles. <laughs> nu, jā, nu. Tā visi. Viņas aug. Nē, nē, šur ir simbolis. Mūsu lauku zālītes, nezālītes ir ļoti veselīgas. Tā nu tas ir. Viņas aug nesādas.